पैटर्न्स की वजह से कि हमारे पास कुछ चीजें कम है या फिर कुछ तो हमारे पास हमेशा कुछ तो डेफिशिएंसी है ऐसा फील करते हैं लेकिन ये जो 86,400 सेकंड्स है irrespective of our gender of our qualification of our location सभी को ये मिलने वाले हैं एवरीडे मिल रहे हैं राइट ये कोई प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए भी वही अप्लीकेबल है कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उसके लिए भी अप्लीकेबल है और हम और आप जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर जो भी अपना करियर के साथ कर रहे हैं सभी के लिए अप्लीकेबल है but what makes the difference difference ये है कि हर एक इंडिविजुअल उसकी ये जो अमाउंट है उसके साथ क्या करेगा ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसकी लाइफ में एग्जैक्टली exactly क्या होगा तो आज हम लोग जो भी अपनी लाइफ में है so previously last three years five years में हम लोगों ने जो भी एक्शन लिए ये अमाउंट के साथ हम लोगों ने जो भी किया उसका नेट इफेक्ट है आज हम लोग जहाँ पे भी है in terms of our skills in terms of our knowledge in terms of our expertise और बाकी के भी एरियाज आपके हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं वो वहां पे ही है जहाँ पे अपने आपके ये अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं सो जब भी हमारे हमारे लिए या फिर अपनी लाइफ में ऐसे कभी कभी सिनारियोज आ जाते हैं ऐसे डिफिकल्ट मूवमेंट्स आ जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है या फिर मेरे पास कुछ रिसोर्सेस की कमी है तब तो हमें जानना है कि most of the time we do not have scarcity of resources we have the scarcity of resourcefulness getting the things so most of the time ऐसे होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैसिटी नहीं होती रिसोर्सेज ठीक है ऐसी तो कभी सिचुएशन नहीं होगी कि 100 परसेंट रिसोर्सेस आपके पास रहेंगे रतन टाटा के लिए भी वही अप्लीकेबल है उनको अगर कोई प्लांट निकालना है तो सभी की सभी अमाउंट उनके पास होगी सभी का सभी टैलेंट उसके लिए जो अवेलेबल है वो उनके पास होगा पॉलिटिकल कनेक्ट जो लगेंगे वो होगा नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी उसमें से कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ शायद मिसिंग होगा these are called as resources ये सब रिसोर्सेस है बट उससे पहले अगर उनके डिसीजन मेकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था तो वो था उनकी स्टेट ऑफ रिसोर्सफुलनेस अगर रिसोर्सफुलनेस वहां पे है सो डेफिनेटली रिसोर्सेस की अरेंजमेंट हो सकती है कुछ ना कुछ हो सकती है कुछ इंटरनल रिसोर्सेस हो सकते हैं उनकी थॉट प्रोसेस उनके बिलीफ उनकी आइडेंटिटी ये उनके इंटरनल रिसोर्सेस हो गए इंटैक्टिबल रिसोर्सेस हो गए उनके पास अवेलेबल जो फंड्स है उनके पास अवेलेबल जो टैलेंट है या फिर टीम है या फिर नेटवर्क है पॉलिटिकल कनेक्ट है ये एक्सटर्नल रिसोर्सेस हो सकते हैं जिन्हें हम लोग क्वान्टिफाई कर सकते हैं but to access those resources ये सब रिसोर्सेस को अगर एक्सेस करना है उनका सिक्वेंसिंग करना है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उनका खुद का रिसोर्सफुलनेस अगर ये रिसोर्सफुलनेस मिसिंग है तो वो रिसोर्सेस कुछ काम में आएंगे क्या डेफिनेटली में आएंगे आपके पास बाकी सब रिसोर्सेस है आपके पास टाइम अवेलेबल है स्किल्स है एजुकेशन अवेलेबल है नेटवर्क अच्छे अवेलेबल है इंटरनेट अवेलेबल है नॉलेज अवेलेबल है बुक्स अवेलेबल है सब रिसोर्सेस अवेलेबल है बट अगर रिसोर्सफुलनेस की स्टेट में नहीं हो तो क्या हम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सकता है क्या डेफिनेटली नहीं हो सकता है सो दिस एंटायर वर्कशॉप हम लोग जो भी दो दिन में सीखने वाले हैं इसमें पूरा फोकस जो रहेगा सो टेक चार्ज के ऊपर रहेगा कि हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कभी कभी हमारा माइंड ऐसा कर देता है हमें बता देता है कि वो यार नॉट द रिस्पॉन्सिबल कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई एक्सटर्नल सिचुएशन है कोई एक्सटर्नल इवेंट है या फिर कोई एक्सवाइजेड व्यक्ति है कि जो इस सिचुएशन के लिए हमारी अभी जो भी घटनाएं हो रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या ऐसा अगर किसी का स्टेट ऑफ माइंड है कि मेरी लाइफ में जो भी अभी तक हुआ है जो भी घटित हुआ है या फिर जो भी नॉट सो इम्पोर्टेंट हुआ है उसके लिए कोई दूसरा अगर जिम्मेदार है तो ये स्टेट ऑफ माइंड गुड रहेगा क्या क्यों नहीं रहेगा ये स्टेट ऑफ माइंड क्या कर देगा if I am in state of complaint I am in state of blame I am in state of this kind of irritation और डिसअपॉइंटमेंट तो ये स्टेट क्या कर सकता है? Console for this. we, may, we might become complacent. We think that we, even if we do something, we it is not going to help the situation because some external factor is controlling uh, Absolutely. factor. We Will be in a complaining mode also? Huh? If I am not responsible, I can complain. Absolutely. तो उससे क्या हो जाएगा ये डिपेंड कंप्लेन तो होगा डेफिनेटली ब्लेम हो सकता है कंप्लेन हो सकता है ये इमोशनल स्टेट तो कुछ काम का नहीं है लेकिन उससे कुछ प्रोग्रेस होगी क्या इज इट यूजफुल राइट और रॉन्ग की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं we are talking about usefulness utility of that state अगर ये यूजफुल है तो उसे अप्लाई कर दीजिए अगर यूजफुल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर उसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा राइटी से कि अगर हम लोगों ने कंट्रोल किसी दूसरे के पास दे दिया है नोइंगली अनोइंगली होता है ये सब हमारे साथ तो क्या हो जाएगा हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है अंदर हमारे माइंड में जो चल उसका रिमोट कंट्रोल अगर मैंने किसी बाहर की सिचुएशन कोई पॉलिटिशियन कोई फैमिली मेंबर्स कोई बॉसेस मतलब हमारे जो ऑफिस में होते हैं तो ये सबके पास अगर मैंने रिमोट कंट्रोल दे दिया है तो मेरी लाइफ में या फिर मेरे टेलीविजन स्क्रीन पे कौन सा चैनल चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा जिसके हाथ में रिमोट है वो डिसाइड करेगा सो so ये पूरे वर्कशॉप में भी या फिर एनएलपी में भी हमें यही सीखना है या फिर ये पहले हमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि whatever happen with our अभी तक जो भी हुआ है इसके बाद जो भी होगा और अभी भी जो भी हो रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हम रिस्पॉन्सिबल हैं right so responsibility is a power personal power कि उसमें आप गिव अप नहीं कर रहे हो उसमें आप किसी के ऊपर ब्लेम या कंप्लेन की स्टेट में नहीं हो जो भी आपका हेल्थ है अभी का सिनारियो जो भी आपकी वेल्थ है जो भी आपके रिलेशनशिप है जो भी आपके करियर का स्टेट है इसके लिए first and foremost important thing is be responsible अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का चांस कहाँ से हम लोगों ने छोड़ दिया या फिर वहां पे कंप्लेन की स्टेट में गए तो वो तो कभी भी हमारे लिए मतलब काम का नहीं रहेगा और ये एक विशियस साइकिल बनता रहेगा कि हम लोग हमेशा ब्लेम की स्टेट में रहेंगे और उससे कभी भी बाहर नहीं